Шановні колеги, е, на початку декілька слів про те, як буде відбуватися наша прес-конференція. Я в двох словах розкажу коротко, опишу опис проєкту і чим ми взагалі займалися. Е, після того представник організації Дмитро Майорніков е, повідомить основні ті дані, які ми отримали в результаті опитування. І Анастасія Дудка і Олена Пилипенко само представляють Національний студентський союз і належали до групи експертів в межах е, нашого проєкту, е, опишуть е, типові проблеми, ті проблеми, з якими стикнулися власне студенти-переселенці, які переїхали на Харківщину. Ну і потім я підіб'ю загальну інформацію, тобто дам загальну інформацію по типовим проблемам, з чим стикаються студенти в межах України і наскільки це типово для Харківщини чи ні. Е, сам проект називається е, Моніторинг стану реалізації права студентів вищих навчальних закладів, які переїхали з Донбасу на здобуття вищої освіти. Е, реалізується він за ініціативою Національного студентського союзу і за підтримки Міжнародного фонду відродження. Також сприяння в реалізації проєкту було надано спілкою ректорів вищих навчальних закладів. ну і очевидно, що оскільки е, проблематика вона безпосередньо стосується освіти, то е, йде постійний контакт і діалог е, з Міністерством освіти і науки України і е, Комітетом Верховної Ради з питань науки і освіти. Е, Власне, перший етап проєкту передбачав збір загальної інформації про е, кількість студентів-переселенців із зони АТО, АР Крим і Севастополя, які переїхали на навчання в інші області. Е, на цьому першому етапі ми збирали інформацію в межах усіх областей України, виокремили 5 областей, де є найбільша кількість студентів-переселенців. власне, сам моніторинг зустрічі проводили в цих п'яти областях. До областей, де найбільша кількість студентів-переселенців, е, в результаті потрапили Київ і Київська область. Ми її рахували як одну адміністративно територіальну одиницю. Е, на другому місці за кількістю переселенців виявилася виявилася Харківська область. Е, так само моніторинг проводився в е, Одеській е, області, Дніпропетровській Запорізькій областях. Тобто п'ять таких от регіонів, куди найбільше переїхало студентів, які колись навчались в Донецькій, Луганській області, а Крим і Севастополь, яких ми, скажімо так, називаємо студентами-переселенцями. Якщо говорити загальну статистику по Харкову, то в межах проєкту було на, на, на першому етапі зібрано е, дані з 25 вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, їх, якщо не помиляюся, у Харкові 31. Тобто, фактично, так виявилося, що в шести навчальних закладів е, закладах студентів-переселенців е, не було, а просто інформація не була надана. Сумарно, за нашими даними, е, до Харківської області, е, а фактично до міста Харкова, тому що вищі навчальні заклади знаходяться в обласному центрі, переїхало навчатись 3393 е, студента. З них 2221 студент виявив бажання навчатися за кошти держави, тобто за кошти державного замовлення, так звані бюджетники. І 1172 е, студента це студенти, які приїхали і навчаються тут за кошти фізичних і юридичних осіб. Е, на другому етапі моніторингу, який власне тривав на цьому тижні, е, наші експерти, представники зустрічалися з зазначеною категорією студентів, права якої моніторились. Було поінформовано через органи студентського самоврядування, провинні проспілкові організації. Е, через адміністрації вищих навчальних закладів, що ми будемо проводити зустрічі. Е, для моніторингу вибрали такі навчальні заклади, як Харківський національний університет е, Каразіна, один з найбільших навчальних закладів за кількістю студентів-переселенців тут в області, Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Національний університет юридична академія. Харківський національний е, університет радіоелектроніки і е, Харківську політехніку назвав е, Національний університет юридичної академії і Харківський національний економічний університет. Власне, в одному з університетів лише з зазначеного переліку шести вузів зустріч не відбулася. Це Харківський національний економічний університет. Е, адміністрація вищого навчального закладу відмовила нашим представникам у зустрічі, мотивуючи це тим, що є можливість терактів. Е, е, ми не знаємо для чого цей моніторинг, але от ви ж ви ж нам попередньо надіслали анкету, ми вже опитали студентів і таким чином от надаємо вам інформацію. Хоча потім були окремі зустрічі з студентами з цього саме навчального закладу, тобто студенти, студенти побоювалися. Е, ну, Як нам розказали студенти, адміністрація побоювалася, що студенти можуть поскаржитись е, на їхню роботу, на їхню діяльність, тому власне таку зустріч не було зорганізовано. Е, тепер, за що дозволу, це так, загальний опис проєкту. Основна мета проєкту, що ми в результаті хочемо отримати, це підготувати проєкт рішення Кабінету міністрів, або, якщо, скажімо так, проблеми можуть бути вирішені на рівні Міністерства освіти, то це буде просто проект наказу Міністерства освіти е, по тим типовим проблемам, з е, якими стикнулися студенти-переселенці. І, власне, е, сподіваємося, що це рішення буде ухвалено для того, щоб вирішити всі ті проблемні моменти, які, скажімо так, ми не збирали. По окремим скаргам, якщо конкретно якийсь студент підходить, звертається, то йде безпосередній контакт знову ж таки з керівництвами владних інституцій для того, щоб спробувати вирішити ті чи інші проблеми студентів. І попередній досвід вже в інших областях по е, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській показує, що такі варіанти вони в принципі працюють. І е, навіть е, коли переказуєш ректору проблему конкретного студента, то студенту йдуть на зустріч, там покращують його е, умови проживання в гуртожитках, чи там е, знову ж таки е, типова проблема це різниця, де дещо пізніше розкажемо. Тобто так само адміністрація йде на зустріч, коли дізнається, що проблема, як ти кажеш, може вийти назовні. Зараз Демит коротко спрезентує результати моніторингу, ну і тоді далі вже детальніше. про. Е, добрий день, мене звати Миренко Дмитро Тигрович. Е, я також є представником Національного Союзу і зазначеним колом, але одночасно я також є стане переселенцем. Е, до цього я навчався в Донбаському державному технічному університеті міста Лучеськ, де також був вимушений приїхати до іншого регіону нашої держави. До речі, ситуація, яка склалася в мене, вона була дещо така специфічною. І е, я просто вже протягом цього року розмовляв українською мовою, вирішив зробити такі висновки, ну, рішення, рішення зробити таке. І е, під час мого навчання там були пішли чутки, що я нібито з правого сектору чисто що розмовляю українською мовою. Я до цієї організації ніякого відношення не мав і не маю, але місто було маленьке, і тому е, мої батьки почали дуже прийматися і наполягали на тому, що я знаходив вихід з цієї ситуації. І я звертався до Міністерства освіти, на гарячі дні телефонував. І відповідно мені вийшло перевестися. А питання думав також приїхати до Харкова, але також батьки наголосили на тому, що це дуже близько до території АТО, і вони все ж таки хотіли, щоб я їхав сюди. Тому ми прийшли таким прийшли такого рішення, що кудись поїхати далі. я зараз навчаюся в міській політехніці, в місті Львів та типу, це коротко про мене. І власне, чого я відповідальний за цей проект, бо я розумію, як важко було студентам-переселенцям, які труднощі вони мали, бо сам стикнувся з цим все. Щодо нашого проєкту, який ми отримали дані, то на питання, чи було важливо для студентів, для якого закладу вони природниці, власне, то 60% відповідало, що це для них було принципово. Ми можемо зробити висновок з цього, що так як Харків знаходиться територіально близько до зони АТО, а в них є багато родичів, і вони дійсно хотіли їхати далеко. Це можна зрозуміти. 22% наголосили на тому, що їм було байдуже куди поступати, аби звідти поїхати. І це також можна зрозуміти. І 16%, 15% вибачаюся, вони значили, що їм було важко відповісти на це питання. Обговорюючи проблеми з студентством, які вони стикаються протягом навчання, і взагалі задоволені вони зараз своїм своїми умовами навчання, то 44% відповіли, що вони повністю були задоволені університетами, адміністрацією, а їхнім ставлення до них. 25% е, вони були мало сумнівів, чи задоволені чи ні. 17% зазначили, що важко відповісти, 11% зазначили, що е, скоріше задоволені, ніж задоволені. І лише 3% були повністю незадоволені. Знаю, чесно кажучи, це вже п'ятий регіон, на який ми їздимо по нашій державі, і може зробити висновок, висновок, що Харків в цьому плані визначився. Дійсно, дуже багато студентів були задоволені. Це найбільше відсоток, де студенти повністю були задоволені університетом і адміністрацією їхнім ставленням. На питання, чи ем, е, користувалися вони гарячою лінією е, і дзвонили до Міністерства освіти, то 24% е, відповіли так і 76% відповіли ні. Наступне ж питання, яке йде в нас, чи були їм достатньо інформації для того, щоб перевестися? Ну, відповідь є логічна. Ми розуміємо зараз, чого були такі дані, бо 72% відповіли, що їм було достатньо інформації для того, щоб перевестися до іншого і всього 22,7% було недостатньо. Ем, на питання, чи доводилось е, залучати е, неофіційні ресурси, знайомства, подарунки, грошову нагороду при переході до іншого НЗ, лише 10% е, зазначили, що так. 90% казали, що все було гаразд, вони приходили до всяких проблем. Ну, але тим не менше, сам факт, що знайшлось 10%, яким довелось давати хабар чи якусь іншу форму нагороди для того, щоб перевестись навчального закладу, це вже починає бентежити, тому що це студенти, які потребують особливої уваги, і тим не менше їх так само змушують, е, скажімо так, давати якісь е, хабарі чи якісь інші, скажімо так, заохочувальні засоби для того, щоб взяти в той чи інший навчальний заклад, цей відсоток 10, він хоча й порівняно невеликий, але тим не менше тобто він є. Також хотів би зазначити, що всі студенти, які перевелися до Харківської області, то 60% з них е, отримали можливість навчатися на бюджетній плані навчання. Хоча дійсно знову ще враховуючи такий факт, що багато з них е, мають зараз невеличкі проблеми з е, матеріальним станом, і це спорівнюючи з іншими регіонами, в Харкові було менше. Тобто в інших регіонах 70% було на бюджетних місць, десь 30%. 80 30 Далі, але е, хотів би зазначити, що Харків дуже також визначився питанням студентськими і заліковими книжками. Їздячи по всі наші по п'ять регіонів, які вже зазначав Анатолій нашої країни, то 90% е, студентів вони не мали студентських квитків і залікових книжок. Що на відміну від Харкова, то 90% студентів мають і книжки залікові книжки, і студентські квитки. Тобто це для нас було дуже таким е, цікавим фактом чогось. Так, таке, а, такий баланс. Немає балансу такого, що якщо ми розуміємо, проблеми по всій державі є, є і десь видають студентські, а десь ні. А, ем, в принципі, це все, що я хотів сказати. поговорити, е, звісно, за певні питання і проблеми, які представлю Анастасія Дудка, вона е, голова студентської ради Переяслав Хмельницького державного педагогічного університету, навчальний заклад Київської області, куди так само перевелись багато студентів. Е, як на даному проєкті так само залучена як експерт, яка брала участь у проведенні опитувань і декілька слів так само пропонувати. Зокрема, якщо говорити про те, що невід'ємна частиною останні проблеми, які постають саме перед студентами, це є питання, де жити та на що жити. Працювавши ряд анкет, ем, ми е, замітили ту тенденцію, що ем, студенти вони мають квартири разом з батьками. І коштів фактично вистачає тільки на те, щоб оплатити оренду квартири та заплатити там, е, закупити певні продукти харчування. Це ми не говоримо про те, що ми є студенти і є певний якийсь відпочинок або потреба в тому, щоб закупити якісь речі. Вони не мають можливості фінансових для того, щоб е, дійсно от е, цю частину виконати. Якщо говорити стосовно там матеріальної частини, яка, як то кажуть, е, у нас народі б'є по карману, то це є те, що ті студенти, які переводилися із контрактної форми навчання, їм перерахували суму плати, і це також дає свій відбиток саме по фінансовій частині. Важливим є питання, те, що ті студенти, які вже випускаються зараз, отримуючи диплом після 4-5 е, курсу навчання, задають питання, де жити, якщо зараз фактично вони проживають в гуртожитку, мають е, реєстрацію прописку, е, то потім вони не матимуть права, оскільки вже не являтимуться студентами. І е, поки що це питання, де жити далі через 2-3 місяці, ніхто з них не знає, тому що повернутися в зону свого проживання фактичного вони зараз не можуть. Якщо говорити ще стосовно того, що коштів немає, а можна отримати допомогу соціальну від держави, е, то для того, щоб її отримати, потрібно ще підтверджувати кожен місяць е, реєстрацію того, що ти є дійсно е, студентом, переселенцем, зони АТО, незважаючи на те, що університети дають інформацію, що у нас навчається певний студент, певна кількість студентів, і вони дійсно є переселенцями. Це створює певну незручність для студентів іноземців, адже більшість з них не знає, куди саме звертатися і де взагалі е, в даному місці знайти е, певні структури, в яких можна підтвердити те, що вони дійсно є студентами-переселенцями. Е, і одним з таким невід'ємним вагомим питанням це йде те, що я студент, який переїхав в незнайоме для мене місто. Я навчаюся буквально декілька місяців тут, і де я буду працювати, і хто мені допоможе з працевлаштуванням ті питання, які постають перед кожним студентом, ем, зважаючи, що на певні складнощі економічні і взагалі з працевлаштуванням в Україні, е, саме для е, цієї когорти студентів є важливими, адже ніхто зараз не знає, що перед ними буде через місяць чи два. Дякую, Настя, представниця Національного Українського Союзу і заступник голови ради Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Гудеева, Лана Кулыба. Здравствуйте. А, хотелось бы сразу сказать, что ни для кого не будет секретом узнать, что Харьков — это не студенческая столица. И было э, таким небольшим шоком узнать, что и здесь тоже есть проблемы. А, в первую очередь, а, что очень сильно удивило, это то, что студенты не знают, к кому обращаться за помощью, если у них возникла проблема. Не знают о том, а, что для них существуют э, психологи в университетах, которые им должны помочь с реабилитацией, и то, что есть такие же э, средства на городском уровне. То есть вот эта э, очень маленькая проинформированность, студен проинформированность студентам о том, что есть какая-то помощь, это проблема администрации, о том, что они просто не доносят такую информацию своим студентам. А еще одним таким а, фактом и не редким случаем, да, во время всего мониторинга, мониторинга стала именно академразница. разница. А, в отдельных университетах была разница даже в группах, когда студенты переводились с одного факультета, с одного университета, и разница была у всех разная разное количество предметов. А, разницу не во всех университетах помогают закрыть, как правило, студенты остаются одни с, с этой проблемой. Вот. А, и в некоторых университетах не разрешают переносить э, предметы, которые уже были в них пройдены в своих университетах. Либо же осознанно занижает оценки. То есть это то, что мы услышали студентов э, во время этого мониторинга. А, были случаи в Харьковской области, что стало еще большим шоком, то что в университете, который, к сожалению, не вошел в наш мониторинг, просто не хотели даже принимать и слушать студентов, которые хотели в сентябре перевестись. С 24 сентября в одном из университетов их не пустили на порог, и сказали, что вы поздно вернули. Обратились к нам, мест нет, и переводитесь в другие области, здесь вам не рады. Как Ну, бы, Це мова йде про Харківський е, національний медичний університет. Тобто там, на жаль, створили такі умови, що студенти, медики з Луганського державного медичного, здається, і е, Донецького національного медичного університету, вони йшли, їх приймали раду в Каразіна, а в медичному університеті Сказали, що так, у нас є, грубо кажучи, це, це інформація зі слів тих, хто був зарахований в Кразіна. Кажуть, що подають документи в Запоріжжя їхні колеги, все нормально, приймають там 5-6-10 людей в групу. А, а чомусь от Харківському будичому кажуть, вибачте, ми собі встановили, скажімо так, для якості ліміт 5 чоловік максимум в групу. Хоча потім ці студенти спілкувалися з своїми ж е, одногрупниками, колишніми, які все ж таки пощастило поступити в цей навчальний заклад. І вони кажуть, там максимум один-два е, переселенці в групі, тобто е, про декларовану адміністрацією е, це показник 5 студентів. Його в принципі вже ні з груп так, так і не побачили ті, хто наприклад поступив в Харків в Каразіна чи інший навчальний заклад. Так. Мы видим сейчас в реалиях Харькова то, что идет такой большой разрыв между администрацией университета и студентами. переселенцами. Студенты-переселенцы не проинформированы о помощи, которая может надаваться им со стороны администрации. Администрация не хочет этого делать, не хочет решать эти проблемы. Как бы очень редкий случай, когда у них проблемы решаются, и решаются именно на локальном уровне. И э, что еще больше удивляет, то что у нас э, проявляет активность департамент по делам семьи и молодежи во всех сферах, но почему-то не затрагивает сферу светов переселенцев. Никак ими не занимается, не думает. Хотелось бы обратить их внимание, наверное, на еще на такие проблемы, которые сейчас являются очень актуальными. Вот. Ну, В целом у меня все. І декілька слів власне про загальну проблематику, яку ми виявили. Тобто е, Е, ми, ми би так її розділили на три основні групи: це академічні проблеми, з якими стикаються студенти, соціальні проблеми і е, проблеми, які, скажімо так, е, е, не є, скажімо, дуже типовими, які можна абсолютно легко вирішити, які я назвав просто загальна дискримінація. Почну з загальної дискримінації. В окремих вищих навчальних закладах е, студенти скаржились, кажуть, що е, от е, є загальний список студентів групи, і ми, переселенці з Донбасу, записані там останнім. Кажуть, що ну, в принципі воно ні на якість наших знань чи там ще щось не впливає, але тим не менше воно якось ну, бентежить і змушує задуматись і ще щось. Тобто, чому ми останні завжди, чому всі звертають на нас увагу, якось ми хочемо бути такі, як всі, а не якоюсь такою окремою групою, там да, ми переселенці, ще щось. Тобто, когось турбує така проблематика, вона не є типова, але в е, двоє чи троє студентів з загальної кількості опитаних е, до нас звернулися саме з такою проблемою. Стосовно кажуть, що дискримінують стосовно місць поселення. Е, якому це навчальному закладі? Національний університет імені Ярослава Мудрого сказав, що всіх переселенців поселили конкретно в один гуртожиток е, в одному місці, і то знаєте, таке створили як е, е студентське гетто переселенців, е, грубо кажучи, ну. Очевидно, що це пов'язано з тим, що цих студентів поселяли, зараховували пізніше, ніж інших студентів. Е, але тим не менше сам факт, що якось так ну не дуже подобається це самим студентам. Хоча б я я б особисто не сказав, що це проблема. Місце в гуртожитку було надано, гуртожитки за їхніми умовами є непоганими, але тим не менше ти якось ага, отам от отам от живуть такі з Донбаса. Е, от такі навіть фрази лунають е, там Іляйті Донецькі, тобто знову ж таки якесь таке специфічне ставлення, яке хотілося, щоб його все ж таки не було, і воно було усунуто. Але я думаю, що це вже там е, в межах процесів реінтеграції воно все-таки буде відбуватися. Якщо ми говоримо про академічні проблеми, е, по яким ми вже готові запропонувати проекти рішення, і ми вже комунікували по, е, з Міністерством освіти, Міністерство освіти запевнило, що вже готується відповідний наказ, то це, звичайно, академ-різниця, яка в основному зараз скажімо так, дуже болить для студентів, е, тих, е, е, які закінчують навіть за освітнім кваліфікаційним рівнем бакалавра, магістра чи спеціаліста. Тобто їм залишилось вчитися 2-3 місяці, і у них академ різниця в деяких по 20-30 предметів. Тобто, очевидно, що її нереально здати. Встановлена вимога здати цю академ різницю до 15 травня. Паралельно студенту доводиться готуватись до державного іспиту. Е, паралельно доводиться здавати всі інші предмети, і тут, е, скоріш за все, буде запропонований е, варіант, що в академічній довідці просто буде записано, що студент вивчав цей предмет, що студент там певну кількість годин відвідував, але не буде виставлена оцінка. Зараз власне міністерство освіти працює над цією проблематикою. Скажімо так, ми спільно е, з департаментом вищої освіти обговорили саме такий шлях розв'язання цієї проблеми, щоб якщо студент не встиг здати цю академну різницю. Записується в додаток до диплому предмет, але без зазначення конкретної оцінки. Або якщо студента є бажання, він може перездати, прийти е, перед комісією, скласти це як е, Е, окреме забажання, але знову ж таки питання виникає логічне, е, що це це ж фактично контроль залишкових знань, тобто те, що в нього залишилось там після 2-3 років попереднього навчання, і підхід до контролю залишкових знань має бути абсолютно інший, ніж там до здачі предмету екзамену заліку одразу після закінчення вивчення того чи іншого курсу. Ну, але е, тут тут це питання яке різниці над ним працюється, і скоріш за все буде запропоновано це рішення, що предмет записаний в е, додаток е, е, до диплому без оцінки. Виникає проблема в багатьох, чому, скажімо так, виникла у багатьох академ різниця. В деяких навчальних закладах Харківської області принципово підходять до того, що ми можемо предмет вам зарахувати, якщо у вас є офіційна або ваша особова карточка з попереднього місця навчання, очевидно, що навіть ті виші, які виїхали з е, Донбасу, вони архіви з собою не повивозили, і ті всі особові справи не залишились там е, на території зони АТО чи в Автономній Республіці Крим і Севастополь. Е, друге питання, що от є заліковки, студентів стоїть оцінка заліковці. Згідно чинних нормативно-правових актів, е, щоб та оцінка можна було її десь переписати, зарахувати, ще щось. Там повинна стояти печатка на кожній сторінці вищого навчального закладу, підпис. Е, е, ніхто з студентів по Україні ніколи цими формальностями не займається, бо ну фактично, що заліковки іноді в деканаті зберігається, коли не здають сесії, іноді в самого студента. І, тобто це фактично як більш документ для самого студента, а не для навчального закладу, бо всі оцінки стоять в єдиній державній е, базі з питань освіти в ЄДЕБІ так званій. Тобто тут знову ж таки в ряді навчальних закладів заліковку сприймають навіть без печатки, без е, без там підтверджуючого підпису декана чи когось. Е, в ряді навчальних закладів вимагають, кажуть, буде печатка, тоді ми цей предмет не будемо записувати в економіку. Е, посилається на чинні нормативно-правові акти Міністерства освіти. Е, я думаю, що це так само буде в проєкті рішень, який буде підготований за підсумками нашого проєкту, що все ж таки дозволити е, зарахувати предмет без цих бюрократичних формальностей. Тобто є залікова книжка студента з попереднього місця навчання, можна зарахувати той чи інший предмет. Це стосовно академічної проблематики. Стосовно соціальної проблематики, очевидно, вона є найгострішою. вона студентів найбільше турбує. І як вже зазначав Демид, е, в інших п'яти регіонах 90% студентів не отримали студентські квитки, і чим вони позбавляються фактично права на пільговий проїзд як е, між областями, так і в межах, наприклад, в Харкові вони не змогли їздити е, в метро. В Харкові ситуація з цим, я так розумію, що напевно повпливав, попливали ті протестні акції, попередні, які стосувалися пільгового проїзду. Е, ну Тут е, показав моніторинг, що 90% студентів, е, там 91, здається, якщо точно назвати кількість отримали студентські квитки. Е, менше 10% студентських квитків не отримали, але адміністрація посилається на те, що там технічні проблеми зараз з державним підприємством інфоресурс. Заявка була подана, але е, зараз відбувається процес, е, скажімо так, децентралізації. Міністерство надає більше автономії вищим навчальним закладам. ДП «Інфоресурс» не хоче приймати заявки від вищих навчальних закладів на виготовлення документів. Кажуть, це вже ваше особисте питання, самі виготовляєте. Тобто якісь такі йдуть е, технічні непорозуміння, е, які в Харкові в принципі, адміністрація я бачу більш-менш е, вирішила. Відніс би до соціальної проблематики так само питання вартості оплати за контракт, тому що все ж таки це фінансово. Було зазначено Анастасією про те, що ряд студентів повідомив, що вони сюди приїхали і змусили платити більше, ніж вони платили в попередньому навчальному закладі. Е, хоча відповідно до розпорядження Кабміну е, студент-переселенець має право платити ту саму вартість, яку він сплачував за попереднім місцем навчання, якщо вона звичайно було менше. Вуз, який би мав, е, мав би бути прикладом, звичайно, ряд студентів сказали, що вони платять меншу вартість, а от ряд студентів, я так розумію, що це вже питання деканату в Національній юридичній академії знову ж таки сказали, що їх змусили заплатити на 4-5 тисяч гривень більше, ніж вони платили в попередньому місці навчання, якщо не помиляюсь, в Луганському національному університеті, Луганському державному університеті внутрішніх справ і в Донецькому національному університеті. От е, е, ряд дівчат підійшли до ректора ректор тикнув пальцем, тобто вже такі, скажімо так, е, особисті стосунки, вони платять ту саму вартість, що платили. Ті, хто далі не пішов, ті, хто зупинились на рівні декана чи там е, якогось відповідального методиста, їх змушують платити вартість на 4-5 тисяч гривень більше. Е, і тут, скажімо так, ну Е, невідомо наскільки очевидно, що воно неправомірно, але студенти боялись, е, коли ми говорили, давайте відкрито там звернемося до там чи до ректора знову ж таки підемо е, чи повідомимо про цей факт мінусвіти. студенти казали, ні, каже, то ми вже оформлені, ми вже платимо. Нам, нам скажімо так, цього в принципі, ну, нас задовільняють, нас задовільняє така ситуація, як є. Тобто тут, напевно, ще одна проблема, про яку варто сказати, що все ж таки, поки що на даний момент е, студенти-переселенці в своїй більшості бояться говорити про проблеми відкрито, вони бояться вийти на прес-конференції, заявити, що от е, я стикнувся з тим-то тим, то мені треба то то-то, щоб е, виправити чи покращити ситуацію. Е, ну, е, До речі, ситуація. Ну, Ми запрошували на нашу прес-конференцію, так само говорили з деякими найбільш активними студентами під час зустрічі. Каже, ви не хочете прийти, виступити перед журналістами, можливо, розповісти деякі ваші факти. Вони кажуть, що ну та ні, ми хочемо вчитися. Нам нам, нас цікавить е, перш за все закінчити навчання, вже там наскільки ці умови будуть. Ну да, щось звичайно порушується наші права, але тим не менше ми не готові виходити публічно і про це заявляти. В Одеській області ті студенти, які приїхали на Одещину, наприклад, то вони були сміливіші, ми проводили так само прес-конференцію. Е, там були три чи чотири бажаючі, які були готові е, прийти, розказати, виступити. Ну і ще одна соціальна проблема е, це проблема виплати заборгованості по стипендіям за ті місяці, які фактично або літні місяці, або осінні місяці, коли студенти тут числились вільними слухачами. Е, в чому полягає суть питання? Вищий навчальний заклад, е, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, має право виплатити е, стипендію студенту з Донбасу за умови, що він надасть довідку про те, що він стипендії цієї не отримував там за попереднім місцем навчання. Студенти приносять довідки з банків про те, що дивіться, нам не нараховувалось. Адміністрації вузів посилаються на постанови Кабміну. Ну очевидно, що це це напевно правдиво, тому що якщо вони виплатять там зайву гривню, прийде е, Держфінінспекція чи ще якась інша перевірка і скажуть, що вибачте, ви лишню гривню комусь виплатили, проти вас порушать е, справу. Е, тобто достати довідку з попереднього місця навчання направду проблемно. Тим більше, щоб ця довідка була офіційно там не електронною почтою, а з підписами, початками, е, що йому не виплатили стипендію. Ну, Відверто кажучи, воно виглядає дещо і знущанням над студентами. Е, і навіть деякі вищі навчальні заклади йдуть на зустріч студенту, намагаються звернутися офіційними каналами е, в ті вузи, які чи переїхали, наприклад території Донецької Луганської області, чи власне там далі знаходяться. Ну, вузи такої інформації не надають, тобто е, звертаються, відповідь отримує Ну і, е, скажімо так, це якщо говорити про е, загальну проблематику, тобто вона така є. Сподіваємося, що за підсумками цього моніторингу і за підсумками проекту нам вдасться все-таки вирішити якісь проблеми і підготувати власне стосовно цих проблемних питань, які, скажімо так, ми узагальнили, якісь загальні проекти рішень, е, які будуть підтримані урядом, тому що насправді розуміння є, але розуміємо, що фінансовий ресурс він є обмежений, ситуація в країні є тривожною, але тим не менше е, всі вірять про те, що все покращиться і буде краще. Це так коротко, дякую. Тепер можливо є запитання. Меня зовут Екатерина Николаевна Знаткова. Я на данный момент работаю помощником ректора Луганского национального аграрного университета, который с октября 2014 года был тимчасово перемещен до места Харькова. До этого я работала в Департаменте образования и науки Луганской областной государственной администрации. Я работала с вузами, я знаю все вузы, всех руководителей вузов. И сегодняшняя встреча, наверное, для меня очень полезная и нужная хотела начать э, небольшое свое выступление с августа 2014 года, когда в Луганске э, абсолютно была потеряна связь, не было никаких коммуникаций, не было интернета, не было мобильной телефонной связи, а стационарной связи абсолютно мы забыли. Так вот, э, что касается вопроса, достаточно ли было информации студентам луганских вузов, я говорю сейчас о луганских студентах, а, куда можно было уехать, куда были перемещены университеты и все учебные заведения, Информации такой напрочь отсутствовала. Как и отсутствовала на тот момент четкая координация действий со стороны руководителей учебных заведений, и в том числе вина, я считаю, ложится и на нас. В августе все разъехались, мы находили друг друга. Я оказалась в Харькове и приняла на себя функции э, работы, своей основной работы, и по согласованию с четырьмя министерствами я начала вести две горячие линии клиентов из Урала. С, э, с августа по октябрь на мои два мобильных телефона, которые размещены были благодаря э, медиаресурсу «Восточный дозор», э, обратилось более трех тысяч студентов, которые не знали, куда ехать, на каких условиях ехать, э, где и в какое место были перемещены их вузы. Некоторые директора учебных заведений просто скрылись для эм, того, чтобы эм, что-то советовать студентам. Мне нужно было сделать свою базу данных для того, чтобы помогать им перемещаться в то место, где они могли бы продолжать учиться. Поэтому информация на тот момент, я говорю сейчас о августе, сентябре и октябре 2014 года, практически не было. Э, что касается э, взаимодействия с министерством, конечно, нарушил все правила субординации. Э, я не была начальником отдела высшей школы, я работала в составе отдела высшей школы. Я обратилась в Министерство освиты и науки с просьбой введите одну мобильную телефонную линию для студентов из зоны АТО. Мне понадобилось 3-4 недели для того, чтобы убедить наше министерство о том, что мобильная связь сейчас наиболее эффективный способ распространения информации. Мне э, рекомендовали, э, чтобы студенты со своими запросами обращались на факс. Ну, наверное, э, министерский. Наверное, не совсем была понята ситуация и трагичная ситуация, которая оказалась в Луганской Донецкой области. И говорить о факсовой связи, это, ну, честно говоря, смешно. Э, благодаря, я так думаю, моим социальным страницам в Фейсбуке, в Одноклассниках, взаимодействую, и случайно дверь мне открыли эту горячую линию. Сейчас эта э, телефонная горячая линия министерства есть на всех сайтах, и я думаю, что она помогла многим студентам, переселенцам обрести своих и друзей, и однокурсников, и найти свои учебные заведения. Я сейчас перейду эм, к Луганскому национальному аграрному университету. По решению, по приказу Министерства аграрной политики и продовольствия 20 октября было принято решение о перемещении этого груза. И опять два пустых стола, два мобильных телефона. По контингенту было 9800, 9800 студентов, которые нужно было забрать в Харьков. Кроме двух мобильных телефонов у нас не было ничего. Э, о нашем существовании с первых моментов моей присутствия здесь в Харькове мы объявили в Департаменте образования и науки Харьковской области. Мы стучались во все медиаресурсы для того, чтобы а, помочь найти наших студентов и объединить их для начала учебного процесса. Нам вот в этом опять я подчеркну роль восточного дозора. Само сидит поле, а, с которым мы вместе из Луганска, с которым мы практически вдвоем обеспечивали информацией для наших студентов. Нам было очень тяжело. У нас э, уникальная материально-техническая база университета осталась в личные дела, архивные данные, зачетки и так далее, все осталось в нюансах. Студенты приезжали э, в тяжелейшем психологическом состоянии, их нужно было разместить, их нужно было объединить в единый учебный процесс. Все академические вопросы мы э, решаем, мы, они родные для нас. Приехали, мы собрали штат преподавателей из Луганска, мы собрали сейчас на данный момент нашим студентам начитываются э, у нас большие потери в связи с переводом в другие вузы. На данный момент в университете начитывается 4320 человек. Это наши студенты. Из них полторы тысячи находятся в Харькове. К сожалению, мы э, действительно не знали, к кому обращаться и где искать помощи. Мы заключили договора с двумя университетами аграрного направления, университет Докучаева, университет Василенко, обратились с помощью для того, чтобы организованно начать учебный процесс и помочь расселить наших студентов. Вопросы дискриминации, скажу, что для нас они не актуальны. У нас э, живут и студенты со всех областей Украины, и наши студенты, все вместе, не, э, особых проблем с этим вопросом не возникает. Что касается э, проживания материальной стороны э, жизни наших студентов, представьте, 730 Гривен стипендия ежемесячная, это у бюджетника э, вместе э, у наших студентов. 600 гривен он тратит на проезд, 300 гривен он тратит там, на какое-то самое необходимое медицинское обслуживание. На еду у него денег не остается. Учитывая, что потеряна связь, абсолютная связь с родителями, которые в силу разных обстоятельств остались на оккупированной территории, отсутствие, э, отсутствие каких-то продуктов питания, отсутствие помощи какой-то копейки нашим студентам приводит сейчас в тяжелейшее кризисное состояние материальное наших студентов. Они голодают. Я не побоюсь этого слова, и я это могу говорить на всех уровнях. Студенты голодают. У нас приехали порядка 35 сирот, которые имеют своих собственных деток. Маленькие есть детки от года до трех. И все учебные заведения города Харькова нам отказали поселить таких детей со своими детьми. Благодаря станции Харьков и всем волонтерским организациям мы смогли из хостела, хостела Качуя поместить, э, я сейчас могу сказать, девочка-сирота Оля с двумя детьми, которая просто уже волонтер устала бороться с этими проблемами, поселила ее в собственную квартиру. Я тяжело переживаю судьбу каждого студента. Я, э, мы налаживаем э, взаимоотношения со всеми руководителями вуза. И они идут на, к нам, в общем-то, навстречу в решении большинства проблем. Даже сейчас у нас появилась возможность возродить те народные коллективы, которым когда-то славился Луганский национальный аграрный университет. На базе университета Василенко сейчас предоставлены танцевальные залы, э, предоставлены возможности продолжать э, студентам свою творческую деятельность. Это большой плюс. И за это огромное спасибо руководителю э, университета имени Василенко Тищенко Леониду Николаевичу. Э, сегодня мы можем пользоваться психологической службой, которая расположена в общежитии этого университета. Но количество специальностей нашего университета не позволяет нам на одном месте как-то аккумулировать наших студентов. Аграрники, аграрники учатся в университете добычая остальные специальности на базе университета Василия. То есть это нюансы, которые нам надо решать, и, в этом нам нужна помощь. Мы не сидим, мы не ждем помощи. Мы готовы продолжать работать, мы готовы бороться за свое существование, мы готовы находить пути для того, чтобы самореализоваться. Поэтому сейчас идет взаимодействие с э, Международным благотворительным фондом «Каритас», который, э, с которым идет обсуждение проекта создание своего центра социальной адаптации студентов-переселенцев. Без этого центра, без этой базы мы не сможем победить все наши э, проблемы, которые перед нами возникли. Исследование было абсолютно согласно со многими вещами, которые сегодня озвучились на пресс-конференции. Исследование нужное, необходимое. Мы хотели бы вас пригласить к себе в гости, мы хотели бы вас э, наладить с вами взаимодействие. Мы хотели бы, чтобы э, совместными усилиями мы могли помочь каждому студенту. Иногда э, стараниями одного, двух, трех человек это абсолютно недостаточно. Наши студенты очень позитивно настроены. Большая часть, которая переехала сюда, я могу сказать, что все, ну, даже не больше, 100% студентов, которые сюда переехали, они настоящие патриоты Украины они настоящие. Они настоящие. По-другому по не скажешь. Потому что, э, несмотря на противодействие, тяжелое противодействие со стороны э, руководства Луганского вуза, который сейчас работает в режиме ЛНР, и там тоже остались наши студенты, идет жесткая борьба за каждого студента. Там нам обещают российские дипломы. Наши студенты хотят получить диплом государственного образца. Не выдаются документы идет шантаж, идут угрозы. Поэтому выехать на данный момент, э, учитывая сейчас условия выезда и пересечения блокпостов, границ, оформления справок, оформления пропусков, сейчас тоже очень сложно. Мы тоже в этом отношении теряем наших студентов. Спасибо вам большое за ваши исследования, и мы надеемся на нашу совместную Дякую. До речі, ви правильно зауважили, ще одна проблема, про яку ми ну, не опустили, але тим не менше забули наголосити, це Так само звертаються студенти е, за перепустки в зону АТО. Тобто, все ж таки е, мають там батьків, мають там родичів, е, колег, знайомих і практично 100% стикаються з тим, що неможливо поїхати, поспілкуватись десь. Чи відвести якусь допомогу туди, тобто це це та проблема, яка так само потребує вирішення. Сподіваюся, що вона потрапить так само в проєкт рішення. Вона стосується не лише студентів але тим не менше студентів вона так само дуже активно торкається. Есть один вопрос. Скажите, пожалуйста, ваша организация будет проводить подобные мероприятия, подобные исследования в других областях? Если да, то в каких следующих? Ну, э, Харківська область була остання в межах проекту, тобто э, наступний етап це підготовка проекту рішень. До речі, э, запланований круглий стіл за участю представників Міністерства освіти Е, мінагрополітики, Мінмолодьспорту, е, тому що ну, ми проводили моніторинг в п'яти областях, що в ряді областей інші громадські організації працювали над цією проблематикою, е, вивчали, якщо ми зачепили проблему вищої освіти, то очевидно, що всі прекрасно розуміють, що, наприклад, якщо ми говоримо про освіту загальну, загальноосвітні середні школи чи там дитсадки, то тут, напевно, можливо, ще й гостріше стоїть питання. тобто Ті, хто ті, хто мали ходити в школу, вони самі не поїдуть, це мала би ціла родина виїхати е, із зони АТО. І тут так само дуже багато моментів е, цікавих і проблемних. Е, Буде, скажімо так, проміжний під, підсумки всіх тих проєктів підбуватися в е, Києві. фонд відродження визначається зараз з точною датою, місцем проведення такого заходу, ну, але тим не менше це буде десь скоріш за все наступний тиждень. А це була п'ята область в межах нашого проекту, як я зазначав. Е, до того була Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Київ, Київська область як е, один регіон був. Ті області, де найбільша кількість тих, хто переїхав. університетах їх доволі багато. Збиралося більше 100 е, осіб, скажімо, на один монітор, це як е, мінімум було їх 100. І в кінці, коли залишалися студенти з індивідуальними питаннями, е, їх буквально там ну 20-10 залишиться. І було приємно, коли от після обговорення вже анкети ми отримали. Ми виходили з університету, і група цих студентів, які не знали один одного, зважаючи на те, що факультети знаходяться в різних місцях міста. Вони познайомилися, почали спілкуватися, і навіть оцей колектив, коли вони тримаються купи, і ти бачиш того, що вони не стоять осторонь, вони тримаються разом. І зважаючи на ті питання, які ви от е, тільки що озвучили, це дійсно є важливим, що і вони разом, і ми намагаємося зі своєї сторони підтримувати їх. Тож хочеться від е, числа з ким студентів сказати вам дякую за те, що адміністрація вашого вузу не залишає їх. Ну і в підсумку прес-конференції хочеться, оскільки тут два стріми присутні, тобто це можна буде переглянути. Е, скажімо так, вільно в інтернеті. Е, хочеться висловити сподівання, що харківська влада вона так само буде більш активно приділяти увагу студентам-переселенцям, найвищим навчальним закладам, які переїхали. Тому що одне це, наприклад, Київ, це Кабмін, це міністерство, але коли е, в регіоні не працювати конкретно з кожним, то тоді проблема очевидно, що не вирішиться. Дякую всім.